Кошничката всички хубави охрани, само за добри деца. Хайде, бързайте, елате да си вземете яйца. Всички хубави охрани, само за добри деца. Thank you. Яичничката се изпразни и черупите хвърчат. Борихме яйца до пладне, станаха на пух и прах. Хайде бързайте, елате да си вземете яйца. Всички хубави отрани, само за добри деца. Хайде бързайте, елате да си вземете яйца. Всички хубави отрани, само за добри деца.